Nyt me siirrytään EcoBoostin maailmasta Beauty Sleepin maailmaan, eli siihen minkälainen on hyvä yöuni. Ja meidän ensimmäinen tuote oli kauneustyyny. Ja tämä on aivan järjettömän ihana tuote. Jos vaikka kärsii vähän silmäympärysalueen turvotuksesta tai kaipaa semmoista hyvää ergonomiaa niskalle. Ja tämä tuote on aika monimutkainen, että kun se näkee, niin sä ihmettelet, että miten tämä oikein toimii. Ja tässä on tällainen idea, että se on tosi ergonomisesti muotoiltu. Se on alun perin, se idea on tullut Environ sarjan kehittäjältä ja se on tehty niin kuin operaatioiden jälkeiseksi ää, käyttöön sen jälkeen, eli se ei paina kudoksia. Ja sitä käytetään sillä tavalla, että tämä paksumpi puoli tulee tänne pään puolelle ja tämä alempi puoli tulee niskalle ja sopii niin sivuttaen nukkuvalle erittäin hyvin ja selällä nukkuvalle. Ja se takaa sen, ettei tuu ainakaan tämän tyyn kanssa semmoisia unijuovia eikä tuu silmäpusseja. Et jos sitten tulee, niin tulee jotain ihan muuta kautta. Ja tämä on ollut bestseller, tämä on meidän kausituote, meillä on vielä ihan muutama näitä, näitä myynnissä. Mutta niitä tulee lisää ihan varmasti, koska tämä on tuote, joka kiinnostaa ihmisiä ja se on holistista kauneutta. Eli me ei mietitä sitä aina pelkästään pelkän serumin kautta, vaan jonkun, jonkun ihan tämmöisen teknisenkin asian vuoksi. Me ollaan kolmannes meidän elämässä sängyssä. ja sen takia tyyny on äärettömän tärkeä. Siinä on vielä semmoinen juttu, että siinä menee semmoisen kolmisen yötä, kun tähän tottuu, mutta sen jälkeen sitä ilman ei voi olla.